c'est Nick Fury. Je viens de voir euh, le film euh, de mes amis, les Avengers. Avengers Infinity War. Ouais, j'étais tranquillement calé avec mon popcorn, euh, c'était bien sympa. Alors, je peux vous le dire tout de suite, c'est totalement épique. Tout à fait. Alors, Avengers est sorti, je viens de le voir, comme je le disais, euh, c'est un film qui traite donc de Thanos, notre ami euh, Thanos, euh, qui exactement comme dans les BD cherche à réunir les pierres de l'infini. Ça, il n'y a pas de révélation, pas de spoil là-dessus, on le savait avant de voir le film. Et en les cherchant, il doit affronter nos amis, les Avengers, les Gardiens de la Galaxie et tutti quanti. Pour faire simple, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le film est épique le film est très, très, très épique. C'est épique colossal. Voilà, j'ai inventé un mot pour le définir. Euh, Avengers, euh, donc Infinity War débarque. Et euh, c'est un film de 2h30, on voit pas le temps passer, parce qu'il se passe toujours des choses, puisqu'on doit voir les héros les uns après les autres, évidemment. je vais commencer par les rares points négatifs. Alors les rares points négatifs tournent autour de Thanos. Il y en a un que vous connaissez déjà. Euh, si vous avez vu la bande-annonce et euh, si vous avez un peu suivi ce qui se passe, normalement, vous le savez déjà un peu, euh, c'est Thanos, la tête qu'il a. Il n'a pas une bonne tête comme Samuel Jackson. Non, il a une tête donc entre Homer et, je ne sais pas, un pudding, tout en étant un peu... il passe un peu du, du violet au bleu. donc ça, sa tête, c'est pas terrible. En revanche, euh, ses motivations, euh, son caractère sont bien rendus, sauf le côté où je trouve qu'il est un peu trop humanisé. Euh, c'est-à-dire il a des réflexes et des, sentiments qui sont un peu trop humains. Et quand on a eu les BD, quand on a eu les BD, c'est un peu bizarre. Il n'a pas cette stature vraiment de titan. Ça n'en fait pas moins un adversaire redoutable et super intéressant, probablement le, le meilleur adversaire des Avengers. Mais il faut le voir comme un Thanos de film qui a repris quelques éléments des BD, mais qui est recréé, rescénarisé dans le film Avengers Infinity War. Si on prend comme ça, ça va. Autre chose qui tourne autour de lui qui est moyenne, c'est euh, un peu la facilité avec laquelle il obtient les choses. Il est a ficelles de scénario euh, assez simple euh, simples et des raccourcis. Bon, on peut comprendre parce qu'il y a 2h30, il y a 45 000 personnages, il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire. Euh, mais tout de même, on aurait aimé que ce soit un peu différent à chaque fois qu'il euh, obtient euh, les choses qu'il demande et qu'il soustrait, qu'il extrait aux différents protagonistes. Alors maintenant, tout le positif. Si comme moi, vous avez lu euh, toutes ces BD euh, quand vous étiez petit, si comme moi, vous avez vu les premiers films sur les super-héros, euh, que ce soit les Superman, qui étaient pas mal, ou que ce soit les premiers Captain America, notamment des années 90, qui étaient horribles, ou les premiers films de Spider-Man, qui étaient ridicules, que vous avez vu des films de Daredevil, que vous avez vu Ghost Rider, qui avait des bons effets spéciaux, on va dire, qui devenaient meilleurs avec l'époque à technologie, mais qui était nul sur le fond et sur le scénario, euh, eh bien, là, vous êtes sûrement heureux comme moi que depuis 2008, euh, Marvel notamment et un peu DC font enfin des films, pas toujours, mais souvent à la hauteur des BD. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'ils avaient tout prévu depuis 2008, tout converge vers ce film, Avengers Infinity War, tout converge vers ce film, même des fois certains gags donc qui sont prévus depuis 4, 5, 6 ans. Donc euh, ça en termes d'intrication des films, intrication euh, des personnages et des histoires, c'est du jamais vu, c'est totalement hallucinant. L'autre chose qui n'est vraiment jamais vue, c'est la qualité des effets spéciaux. Le film est entièrement tourné en IMAX, en caméra IMAX, et ça se voit, c'est-à-dire la 3D est propre, c'est rare qu'il y ait des films en 3D euh, aussi propres, il faut avoir tourné en 3D. C'était le cas avec Avatar et le film de Wim Wenders sur Pina Bausch. Et depuis, bon, il euh, y a des films en 3D sympas, mais sans plus. Là, c'est l'alu. à a l'impression, à un moment, on a même euh, cette sensation d'oublier que c'est en 3D. On le voit comme un film en 2D. L'œil n'est pas du tout aussi agressé que dans certains films qui ont été passés en 3D. Donc, euh, en termes de, de, technologie, de prouesse technologique, c'est complètement hallucinant. Bon, des stars, il y en a 300 000. Moi, euh, qui a star ou pas star, c'est pas ça que dans un film, mais ceux qui aiment les stars euh, euh, apprécieront. Et puis surtout, en parlant de stars et de leur rôle, eh bien, je peux vous dire que les fans des films d'avant, les fans des BD, etc., quel que soit votre personnage favori, il a un rôle dans ce film. Donc vous verrez du Spider-Man, vous verrez du Doctor Strange, du Iron Man, vous verrez du Thor, vous verrez du, du Hulk, euh, vous verrez, vous verrez tout. Voilà, c'est hallucinant. Euh, sur le fond, c'est un, film qui rejoint un peu euh, certaines questions pertinentes de nos jours, notamment abordées par ce qu'on appelle la collapsologie. La collapsologie, c'est cette étude de euh, de l'effondrement de nos sociétés avec tout ce qui se passe dans l'écosystème notamment et dans les économies et entre les peuples dans le monde et qui étudie euh, en fait euh, le fait que tout va s'effondrer, très bien, mais alors qu'est-ce qu'on fait pendant et après Et ce film, vu que Thanos est amoureux de la mort, là je fais pas non plus une révélation, et qu'il pense qu'il faut tuer pour en sauver d'autres, ce qui est d'ailleurs un peu un, quelque chose euh, qui se retrouve dans plusieurs personnages. Alors là, je vais parler un peu geek, si j'ose dire, enfin un peu référentiel. On retrouve par exemple un chouette zodiaque, le personnage d'Hadès dans les Lost Canvas, qui veut aussi tuer l'humanité pour la sauver. Euh, et il y en a d'autres, en tout cas c'est le premier auquel je pense. Ça c'est un thème très intéressant et très actuel, parce qu'on peut imaginer euh, que certaines personnes les plus riches pourraient laisser tomber les plus pauvres et les laisser mourir pour euh, se sauver eux-mêmes quand euh, notre planète sera encore plus mauvais état qu'elle n'est déjà. Thanos, lui, il propose une solution finalement égalitaire, il propose de, tuer la moitié des gens, exactement comme dans la BD de Jim Starlin, euh, donc les plus anciennes, années 70-80, et il le propose de faire ça donc au hasard, de manière aléatoire, donc en toute justice et toute égalité pour lui, sauf que bon, il tue plein de gens, donc ça c'est pas super sympa, voilà. Euh, c'est ça. Et puis, donc ça, ça reprend l'ancienne BD. Et puis, euh, pour les geeks, encore une fois, pour les fans des BD, eh bien, euh, il y a aussi des personnages qui font référence, vous l'avez peut-être déjà vu ou lu sur le net, qui font référence à Infinity, donc la saga de autour de 2013 si je me souviens bien, qui croisait donc Infinity, une BD spécifique, et les New Avengers d'un côté et les Avengers de l'autre. Donc on a aussi des références à ça avec certains personnages avec des combats absolument épiques où à chaque fois il y a 3000 idées à la seconde. Ils ont des super idées, on voit des nouveaux pouvoirs de tout le monde. Donc quel que soit votre personnage favori, encore une fois, que ce soit Iron Man, Doctor Strange, euh, Spider-Man, etc. Ils ont tous des nouveaux tours dans leur petit sac, dans leur petite besace. Et c'est absolument fabuleux. 2h30 qui passe comme si ça durait une heure. Euh, on en redemande à la fin. Évidemment, comme toujours, restez jusqu'à la fin. Restez euh, jusqu'à la fin du générique pour vraiment tout voir et tout euh, comprendre euh, comme d'habitude. Voilà, euh, c'est le film divertissement total. C'est l'épique absolu. Je pense qu'il y a rarement, ça va être dur de faire mieux. Peut-être l'Avenger suivant, peut-être un Marvel suivant, mais c'est incroyable. une franchise qui coûte aussi cher, c'est jamais arrivé dans l'histoire, je pense. Euh, et qui arrive à entrelacer tous ces films de personnages différents on arrive à un, dire, un absolu cinématographique, alors pas en termes d'art, etc. Hein, je ne parle pas de, ça ou de, c'est pas un film indépendant évidemment, mais en revanche par rapport au, tout début du cinéma où tout de suite avec euh, les frères Lumière euh, il y a eu des effets spéciaux, n'est-ce pas, avec ces voyages dans la lune, ça euh, serait marrant de savoir ce qu'ils en pensent maintenant, parce que là, en, termes d'effets spéciaux et d'intrication des scénarios et des personnages, on arrive à un truc absolument hallucinant. On est euh, à la fois dans la série, dans le, spectacle total. On est, euh, il y a de l'humour en même temps, il y a du sérieux. On parle de famille, donc il y a un peu tous les thèmes sont abordés. Il y a presque un peu trop de choses, un peu trop de personnages. Bon, ça c'était le risque qu'il fallait prendre. Et la dernière chose qui est incroyable, donc je parlais, j'ai parlé de BD évidemment de temps en temps puisque le film en est tiré. Mais si vous aimez les BD, euh, vraiment, il y a des moments, euh, des, styles de combat, des, certains personnages, notamment certains méchants. Donc Thanos, c'est pas très bien fait, mais tous les autres, par contre, tous les autres, tous les serviteurs de Thanos, on a l'impression de voir la BD en mouvement. C'est totalement incroyable. C'est un plaisir de gamin. Voilà, tout ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie, <laughs> évidemment, mais en tout cas, c'est totalement incroyable. Je vous le conseille. Euh, que vous aimez ou pas les films de super-héros, je conseille déjà Black Panther. Je conseille celui-là juste au moins pour voir à quel point la technologie euh, a avancé, à quel point les effets spéciaux sont hallucinants, les mouvements de caméra, la 3D. Et puis, euh, si vous aimez les gros films de combat, les films épiques, comme je disais au moins 4 fois dans cette vidéo, c'est pour vous. Voilà. Donc, euh, je vous donne rendez-vous bientôt avec mon compère, où on fera une, vidéo dès qu'il aura vu le, film. Donc, il y aura une vidéo des compères, une vidéo plus classique, dès qu'il aura vu le film. Donc, on sera deux. Il y aura Nick Fury et il y aura également Thor. Voilà, donc bientôt une vidéo plus en profondeur où, je réaborderai tous ces thèmes en les traitant plus en profondeur et avec l'avis de mon compère euh, Christian. Donc rendez-vous ici même sur fin de séance bientôt, bon dès qu'il a vu le film, dès qu'on aura monté tout ça. En tout cas, super film, j'irai le revoir, je vous le conseille, et je vous dis à bientôt. Eh, Marvel, c'est super. D'ici aussi, et Marvel, c'est super.